U Imteku akcijska ponuda televizora renomirani svjetski brendova. Za vas izdvajamo Philips Full HD Android TV s veličinom ekrana 102 cm i naprednim smart opcijama po super cijeni 799 km. Kompletnu ponudu akcijskih televizora provjerite na imtek.ba.